سبحان الله الجار للجار حتى وان جار والجار والجيران ثلاثه جار له حقوق ثلاثه وجار له حقان وجار له حق واحد اما الذي له حقوق ثلاثه الجار القريب المسلم حق الجوار وحق القرابه وحق الاسلام وله حقين حق الجار المسلم حق الاسلام وحق الجوار والحق الجار الذي له حق هو الجار غير المسلم له حق الجوار اهنئه واعزيه واقف بجواري واسنده حتى يعلم ان هذا الدين لم يظلمه